Thank you. Okay. Concentrate, ito na nga eh. Concentrate, alam ko na. Okay, alam mo na? Opo. Okay, anong pangalan mo? My name is... Concentrate. Hindi concentrate ang pangalan mo. Ganto na lang ako na magpapakilala sa'yo. Okay, kids. Meet my puppet. His name is Jotet. Ano? Jotet. Joho. Jotet. Joho. Ano bang Joho? Ang Joho ng kilakila mo. Okay, ganito na lang. Ano yung gagawin mo para makasaya special yung ating birthday celebrant. Um, kakanta ko. Kakanta ka? Opo. Okay, ito, alam mo ba yung kantang tayo yung mga Pinoy? Tayo yung mga Pinoy? Opo. Ah, sige, me before you, okay? Okay. Ready? Tayo Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi gano. Huwag kang mahihiyang magtanong kung may right mate one ito. Binabago mo eh. Ay, nabago na? Hindi Wow, love song. Ano title niyan? Bakit kubo? Kasi ah, kung love song yung kantahin mo, sabay tayo ulit. Ah, Kasi sabay tayo, Mimi Boyo, okay? Okay. Ready? Bahay kubo, nakatira kalbo. Umayos ka, tuloy natin. Ang halaman doon, ninatnat ng aso. Hindi sabi mo ay sari-sari, okay? Okay. Ang halaman doon ay sari-sari store. Umutot sila, wala <laughs> Ano umutot? Ang bago! <laughs> Tatapusin ko na ha? At sa paligid-ligid ay puno ng sina. Kumpete yan. Ay, kala ko Paul. <laughs> Kung kalawang ganun na lang, okay na, Judith, ilang taong ka na? I'm 6 years old. Wow. Ano pa nga paglaki? 7 years old. Hindi yun, okay. Ganun na lang kayo, Judith, ha? Paglaki mo, ano bang gusto mo? Gusto ko po? O, ano ang gusto mo? Gusto ko maging police. Wow! Alam naman naman natin si Jotep Cristo niya maging polis. Okay, ano ba yung ano ginagawa ni ng polis? Nanguhuli. Nanguhuli ng masama. Nanguhuli ng masama ang mukha. <laughs> Kung ano naman, uunahin ko to. Huwag ka na, nakais ka. Nagtago ka na. Huwag akong kantaan, umayos ka ha. Dami kang gudyan ng papa niyan, sorry po. Ay, ganyan lang, ikaw, ang ganda na lang nag-aaral. Opo subject? Ano yung favorite subject mo? Um, math? Wow, math. Ano pa? English? Wow. Ano pa? History? Ang pangit mo. <laughs> Umalis ka. Okay, nasabi mo history. Okay, nasabi mo history. Tatanungin kita? Sasagutin kita? Unang tanong. Unang sagot. Wala bang tanong? Wala kang sagot? Pilosopo ka. Mahirap na tanong. Magaling sagot. yung pa. May dalawang sungay. Demonyong kuto. <laughs> okay, ano yung pabasa ng Pilipinas? Ang ipis. Grabe ka. Sa planeta ka galing. okay Okay, ganito na Um, Siyempre, lahat ng performer, Radiotet, eh, nagbabaw. Mamaya na. O sige, mamaya Apa! Paano yung huni ng aso? Very good. Huni ng pusa. Ano yan? Kapapain ng pusa. Pumalawang niya. Okay, ito. Huni ng kambing. Ano? Huni ng kambing. Me. Habaan mo. Me. Habaan mo. Me. Yung mahabang, mahabang, mahabang, mahabang, mahabang, mahabang, mahabang, mahabang. Me. Me. Me. Umalis na. Umalis sa baba! Baba! Taas! Taas! Paliwa! Paliwa! Parang pangit! <laughs> Umalis ka! Baba! Baba! Okay? Okay. Ready? One, two, three. Baba! Baba! Taas! Taas! Kaliwa! Kaliwa! Kanan! Ang bago! okay na syempre, ah, sa lahat ng kids na di po nakakalaro ko, ito nga po pala gamit kong papel, isa soap papel. Hindi po dahil sa akin, hindi po siya nagsasalita. Tama! Kundi po dahil sa akin, hindi po siya gumagalaw. Malaking siya! Kung po dahil sa akin, wala po siyang buhay. Ang yabang nito. Paano ko naging mayabang? Lahat kayo, makinig kayo sa akin. Ang ginaya sa akin, wala pong trabaho. Uy.